Ah, ton tour. Là, il était intense total. ah, tu m'as vaporisé. j'en tire sur ma clope alors qu'elle est pas allumée quoi. Attends, attends, Anto Oh